今天要给大家讲的这把手枪啊，是 FN 公司的 FN S 九 Striker Fire 啊，就后面没有击锤的九毫米版。这把手枪啊非常有意思啊，听我给大家一一道来啊。 好，首先我们还跟以前一样，我们从头往后讲啊。首先讲讲它自带的这个机瞄系统啊，很简单，只是个白点。大家看一下，只有一个白点，并没有任何的这个夜光模式啊。所以说这个，你想换这个夜光的这个瞄准镜呢，也不难，就是把它自己自己可以随便换掉，也是简单的这种燕尾槽设计啊。然后再接着往下说啊，它前面以及后面啊，都有这个 serration。 不知道大家能不能看得到啊？就是这个切槽，这个呢我之前说过了，我特别喜欢这种设计。首先你上膛可以非常的方便，其次呢你这个 press check 也比较容易啊。但是它的这把枪的缺点是什么？大家可以看到这个棱角，看到这棱角了吗？棱角的直角啊非常的愣，它不像其他的手枪很圆滑，所以这个地方特别磨手。当你做 press check 的时候啊，这个地方真的是还挺磨的。 好，废话不多说，我们上一下它的弹匣，看看它的射击手感如何。原厂配的是十七发弹匣，九毫米，二十一二的，看看它的精确度如何。首先不得不说啊，它的这个射击手感真的非常非常舒服。这个呢，虽然说它也是跟格洛克一样是 striker fire， 但是它的扳机啊，相对来说比格洛克要轻得多，所以说这是为什么射击手感非常非常的好。其次，前面大家可以看到，它也是外大这个导轨，所以说你可以加装战术手电啊、战术镭射一类的东西。不多说，我们再多打几发。而且因为它是 striker fire，而且它的膛线啊，并不像这个 P R 六那么高。 而且你后面的握把呢，你可以握的相对来说高一点，所以说这个枪管的上跳后控制啊，你可以做的相对来说非常好。我们瞄着头打两发。接着往下说，它的这个扳机跟格洛克有些不一样，格洛克是在扳机的中间凸起做一个扳机保险，而这里，这就是它的扳机保险。 你光碰上面，它是没有办法正常激发的。你只有接触到下面这个部分，它才可以激发。非常有意思的设计啊！然后接着我们往后说，它的这个弹匣解脱钮啊，里面还有十一发子弹。弹匣解脱钮为什么说特别有意思？给大家看一下。 首先，这个地方它是凸起来的，跟其他的，比如说 HK 的枪械这种下拉式的解脱钮完全不一样。有趣点就在这里，当你把这个弹匣插进去的时候，你是往下下压，下压它就弹出你的弹匣。但是在另外一侧啊，在另外一侧你不需要互换，这一侧一样是你下压，它一样可以把弹匣给取出来。 所以说是你左右左右手都可以正常的操作，这一点就不需要你去人为的去更换左手右手的这个弹匣解脱钮，你随便任何一个人拿起来左手右手往下压都可以用，这个设计真的是非常非常巧妙。然后再说到它的这个空仓挂机解脱钮啊，就跟格洛克的第五代没有任何的区别了，它有一个简单的塑料的保护。 然后呢，就是一个很简单的一个往下的一个金属扳手，同时呢，这也是左右两侧对称的，所以说这把枪呢，你左手射手以及右手射手啊，使用起来都没有任何的问题。然后接着我们往后面讲它的这个握把部分，握把部分呢，其实它使用的这个纹路啊，跟格洛克其实非常的像。 但是呢，它的这个凸起啊，它的这个奶头啊，相对来说比格洛克要更凌厉一些，所以说握在手里的感觉呢，其实有点硌手，比格洛克硌手的多。格洛克的这个奶头啊，只是一点点，这个是棱起的一个三角形，所以说这个摩擦力更大。握把部分，大家都知道，我的手啊是属于中号偏小的手。 所以说呢，当我在操作这把枪的时候，大家可以看到下面的握把部分还有很大的富富余空间。所以说，如果说你的手比较大的话，拿这把枪也是完全没有任何问题的。而且正因为这把枪啊属于比较大，它的弹匣原装也是配备了十七发。跟格洛克 G 十九比啊，虽然说它上面的这个尺寸基本上是一样，但是它握把部分呢要长了不少。所以说这这把枪可以配备十七发的弹匣。 正常激发完毕之后，大家可以看到这枪属于空挂的状态。解除弹匣，内部构造呢跟格洛克也其实也差不多，所以说无论是做日常的维护还是清理也好，其实这把枪相对来说都比较简单的。然后看一下射击的这个成绩如何啊？ 我们是一路从这个二十页一路打过来，所以说对这个自卫的话完全没有任何问题，或者加防的话完全没有任何问题。这枪是非常非常准的，射击手感呢也非常的好。同时啊，大家很多人会问到，为什么这个枪管是这样翘起来的，并不是镜头的缘故啊，它枪真的是会翘起来，因为这种枪的设计啊叫做延迟啊不对，叫什么勃朗宁的结构，所以说。 每次这种枪在枪管后座的时候，大家可以看到枪管会跟着上机匣一起运动，运动完之后到解锁的位置，然后枪管才开始后座这个地方开始下线，然后开始解锁，然后退弹。所以说这个呢，就是它枪械的设计的一个有趣的一个方式。其他手枪并不是所有手枪都像这样，比如像伯雷塔就不是这样的，包括国产的九二式手枪啊。 所以说这个呢是像格洛克一样，很多枪用的是这种方式。优点，设计起来手感非常好。缺点呢，目前还不知道。 <laughs> 好，这把 FN 公司的9毫米手枪，FN S9 Striker Fire，我给大家这个 One m a c Review 啊，就给大家讲到这里。手感非常好，非常的清晰。但是最后不要忘了我们要。 测试它的这个扳机手感，大家可以看到，它的扳机啊，这是它的 take off，到这儿呢是它扳机墙，慢慢施加压力，break，然后扳机的 reset 呢，就这些，然后再下压。 这个扳机力度，上手感觉大概是五磅左右的扳机，五到六磅的扳机，可能也是因为用的比较久啊。非常有意思的扳机，所以说这个扳机啊也对得起这个枪，手感非常舒服。所以说拿这把枪跟格洛克比的话。 这把枪的手感要好于格洛克，呃，当然了，价格可能也更高于格洛克，所以说这把枪值不值得入手呢？我觉得是一样啊。如果说你钱包够深，非常值得入手，准确度也没得说，非常香的一把枪。这把枪唯一我吐槽的点啊，就是这个地方棱角啊，太太太锋利了，大家能看到吧？这个地方太锋利了，所以说每次你 press check 的时候啊，比较磨手。除此之外，没什么缺点了。换一个夜光瞄。 完全没问题，手感上来讲，后面这一片也是可以换大小的，我手握起来也完全没有任何问题。如果说你手偏小的话，可能这把枪对于说你手可能会稍微大一点，但是一般中号或者偏小一点的话，握这个枪是完全没有任何问题的，非常容易驾驭。好，这一期 FNS9 Striker Fire 这把手枪，你学会了吗？学废了吗？ 最后啊，还有一个要吐槽的槽点，就是它这个空仓挂机解脱钮啊，大家可以看一这个地方和这个地方，它设计起来是为了防止你误操作，正常设计是误操作。当然，当你这个弹匣打完的时候，你想去往下拨的时候，我的手指的这个关节正好卡到这个凸起的位置，所以说使用起来还有点硌手。这个是我后期发现的一个一个小的缺点啊。当然，你可以通过用拇指的这个肉垫去碰这个。 这个地方来解决，但是我像格洛克的话，我习惯用这拇指的关节去往下拨，大家能看到吧？关节正好卡到了这个这个部位，所以说有点蛋疼。除此之外，舒服的很。大家看到靶纸上有一个 C 纵啊？你知道 C 纵是干嘛用的吗？今天我来教你啊。我们来到 seven yard。 C 座是给你干这用的。 下面又到了测试时间啊，这个是 FNS9 啊，它相配到的弹匣十七发，击发完全没有任何问题啊。同样的弹匣，我们请出我们的这个格洛克小朋友啊，G19。 大家猜能激发响吗？